назад, и тогда в Венесуэле в финальном матче сборная Бразилии взяла верх 3. Габи Жезус 9, Роберто Фермино 20, 19, Эвертон 4, 2, 3, 1. Пока конкуренцию. Как мы видим, Эвертону состав сборной Аргентины, вы только вдумайтесь, 40 Аргентина единственная команда, которая забила с икры. Ну и вот матч начался. Денис Казанский, получится Бобби Фермино. Открывался за спину сопернику. Здесь положение вне игры или нет? Удар поворотом. Армани реагирует, но вот здесь свисток пусть чуть запоздалый, но все-таки... Бразильцев 43 у сборной Аргентины. Да, это история. Они уже и появились потихонечку в кадре. Длинная передача от Сандро. Опять не мельчит Бразилия и объявление состава команды Итак, первую главой сегодняшней встречи. Подача на ближнюю. Нет, мяч не доходит даже первый таким давлением со стороны бразильской общественности, уж извините за выражение, потому как в атаке выглядит устрашающий Мартинес, Месси и Агуэро, но, правда, пока мы о нем не вспоминаем. Восьмая минута, и Месси здесь обокрали, пока прессингуют бразильцы очень неплохо. Мяч вообще не ходит у сборной Аргентины, а эта желтая карточка должна быть Николаса Талиафика. И там рукой показывает с колонии. А что ж ты там не дал? Сейчас Выцеливает, выглядывает. Э, вот туда подача прямо Агуэро. Да, на Куна Агуэро. Чтобы веселее. Встречает а, Дани Алвеса, но мяч остается в игре. И здесь еще один. Сейчас вот это. Месси. Да, и говорил Тит, разумеется, что Месси закрыть невозможно. Паредес, мама мия! Ух! Весь Петербург сейчас жахнул. <laughs> Ахнул. <laughs> Потому что Паредес жахнул. Вот, смотри. Ай-яй-яй-яй. Активного Эвертона. Ну, какой-то месси. Сейчас атака начинается. Слева никого. Э, Я так понимаю, что есть еще задача а, фола против Месси. Потому что он может команде, но уже развивается атака через Мартинеса. Мяч в штрафной, у штрафной и на первом угловом. Месси. Многие сыграли вот Нормально. Мне кажется, тоже надо Бразилию попробовать заставить побегать без мяча. Неудачно. Вот момент для сборной Бразилии. В этой встрече забить первым. Итак, Фермино ждет фланга. Алекса Сандра все-таки в этом матче задействует пока куда меньше. Фермино. Жезус. Вес можно играть, показывает эквадорский арбитр. Дарни Алвес прекрасен. Прострел низом. 1-0. 1. Бразилия 0. Вот он, пожалуйста, Габи Жезус, который не забивал с чемпионата мира в официальных матчах. Радость Бразилии понятна. Мы следим за тем, как складывалась эта атака. Жизус последние пять минут не уходил с правого фланга. И очень тут много перестановок было. Там у штрафной и э, Фермино, и Каутиньо, и Эвертон же придумал. Но здесь просто но все-таки мы должны учитывать Эвертона и Жизуса. Жизус играет на этом правом бразильском фланге, поэтому Телеофика-то особо и не выдергивается. И дальнего удара Леандра Паредеса, сборная Аргентины, редкий гость на чужой на половине поля. Артур как будто тренировочный матч Барселоны. Но он и сам провоцирует. Вот так глубоко опускаясь и видит вот этот фол. Панайдес. Так сейчас по этим же лекалам работают и бразильцы. Жезус э, вернул мяч от аниматик. Он понимает, что Бразилия может играть по-разному. Может играть в давление, а может играть вот в такой выжидательный футбол. Ну и... Серьезная дистанция Месси. Ну, матче открытия было там заявлено, что будет битком, а был на 70% стадион заполнен. Но здесь все так что, может быть, немножко наелись. А вот Лаутаро Мартинес, его удар с дальней дистанции принимает на себя. Но ну, остановка нужна. Остановка, наверное. может быть, э, нужна, но это был подкат сзади, где не успел абсолютно. А, а вот здесь А, а вот здесь Месси требует желтую карточку, а Казимира наверняка сейчас... Месси. Э, очередная попытка заброса, удар, перекладина. Где мяч? Ой-ой-ой-ой! Маленький Кудагуэра выпрыгнул выше всех, пробил перекладины, еще и везет в Продолжает лежать на газоне и корчится от боли. Мяч э, аргентинцы не выбивают. А на его территории не было отбора Гуэро, но здесь Артур его закрутил вихрем, а дальше сам потерял мяч. Хотя догоняет здесь Артур. Месси. Передача на Агуэро. Он один. Агуэро. Мартинес. Перекладина помогла Паредес. И здесь... Нет, все игра рукой. Э, Месси поднять. Э, двоих ушел. Подкат пошел. И чисто играет Месси. Удар. Когда последний раз Месси в подкат шел? Ты не помнишь? 20 секунд назад. Да. Красиво было. Красиво было. Тальяфико. Его левая нога. Агуэро. Тальяфико. Тальяфико. Агуэро. Аку не открыт, но вместо этого небрежный пас к э, Тальяфику. Вообще пока не работает у сборной Бразилии. Каутиньо. Здесь арбитр... Вот здесь вот подача высокая, хорошая. Мяч все-таки выносится подбор за Артуром. Удар на месте. Дани Алвес. Подача! Вот так-то все пути к воротам перекрыты. Подача на месте Пройти здесь пространство открыто для него, но он видит подключение из глубины Фермино. Фермино мяч удержал, но образил свою игру. Он уходил в центр, а теперь уже и в троице. Это ждет мяч впереди и на фланг смещает. Нет, вернул. В руку. Нет, вернул. Хужан <laughs> с переводом э, Жезуса, например, налево, а Виллиана э, тогда э, выпустить на образом. И здесь тоже начинаю. Смотри, как прицепился к этому мячу. А дальше... Нет, поздно. Здорово. Гуэро. Лаутаро. Месси скидка. И попасть Де Пауль. Ну как же. С линии штрафной. пустил мяч по воробья. Родриго Де Пауль. Так неплохо разыграли аргентинцы. Ну не скажешь, что у Аргентина сегодня совсем хромает э, организация игры. ошибиться. Последний раз, когда э, в Бразилии команда обменивали забитым мячом. Все слева, партнеры справа ни одного. Агуэро видит это пространство как раз здесь, на правом фланге. Медленно для команды Киты. Здорово. И вот момент нужен. Ну, чуть-чуть собирает левый, падает. И опять полотерские трюки. Жизу здорово пробивает и Кутиньо! Вот это моментище сейчас был у сборной Бразилии. Как же сыграл Габриэль Жезус, а? Удару, удар Месси! Удар штанга Месси! И будет на себя э, Тиаго Силва. Удар штанга. Дальше снова 1-0. Бразилия. Димария на каком-то большом турнире не получил травму такого просто. Да Не бывает э, у Аргентины. И здесь тоже было повреждение. Каутиньо, передача на Виллиана. Виллиан, подача через Армани, но в эпизоде. Казимира, 30 минут еще играть. Это много времени, очень много. Ну да, туда еще надо попасть, а то как в э, четверть. Так, сейчас Манхель Демария не обработал после передачи Де Пауля Месси. И сыграл Месси. Красиво. Месси лишняя передача была. Голова дернули за руку, а, да, и штрафной назначает. Они... Так, а, вот а показывают карточку. Карточку, да, ему карточку, у него вторая. А это был Дани Алвин. Ну, Лионель. Ух ты! Алисон научен. Слева есть Жезус. Сильный пас ему. Два игрока против. Жезус успевает мяч. Нет. Мяч Здорово, Касимиру. Одним движением сейчас убирает Месси и снимает напряжение. Ну, вот поменялись фланги. Каутиньо. Опережает его Жезус. Успеет к мячу. Жезус уходит. Жезус. Жезус и 2-0. Бобби Фермино. 2-0. А здесь успел посмотреть в сторону? А сейчас увидим. А сейчас увидим. 2-0 на его спине, 2-0 на табло. И Копа Америка. Финал чуть ближе становится для сборной хозяев. Подозрение на пенальти в чужой штрафной. Через секунду мяч оказывается в штрафной аргентинской командой. Сборная Аргентины тяжеловато будет. Э, Демария далеко мяч отпустил. И тут и рванул Виллиан. Каутиньо получает по ногам, мяч остается у Фермина, он лежит. Этот Лаутаро... Ну Ну 5-5. А вот, а вот Жезус! Демария здорово ушел от соперника. И вот момент, вот момент, Агуэро! Может, Паредес в том же ближнем углу стоит вратарь, удар. Угловой. Аргентины, Аргентины Агуэро.